And I need you, and I'm calling you always I'm calling you always Young Muslim in the West, we would hide it Lost souls, we had to move in silence Rest in peace for those lost to the violence Tuck my teeth and I need Э, афсус вақти намоишид намешид ки дар тоҳистон одам дам гирад كوماك كوماك كنت كوماك كنت التماس اي الله مرض الوباء من انسان خوب شده نتونستم وعده می دهم که دیگر تو را فراموش نمی کنم التماس ای الله کمکم میکن التماس التماس الحمد لله شکرا یا رب تشکر یا الله аллоҳ туро дар ид фаромӯш накард то инро фаромӯш накун